mana tupik shu 100 yuz metr betonka yangi o'zbekiston o'zbekiston bog'i hammasi yaqin yuringlar yaqinlarim assalomu alaykum ahli youtube o'zbegim uylarini ashaddiy muxlislari mana xudo xohlasa sizlar uchun toshkent viloyati yuqori chirchiqda olti sotiyli zo'r yangi bozor shundoq mana o'zbekiston bog'i keyin bu yoqda yangi toshkentda aka mana o'zlari ham shu yana kelishtirib arzonga berib yuboraman deyaptilar yana bularga domla bartirga ham gaplashsanglar bo'lar ekan telefon nomerim e, to'qson yetti ikki yuz oltmish bir sakson besh yetmish besh e, nasib bo'lsa mana bu yer o'ttiz beshinchi ko'rgan bo'lsangizlar kerak o'ttiz besh qirqinchi yilgacha yangi toshkent quriladi mana bu yerlar kottejni городок bo'lib qoladi kottejlar mana to'qson yilga berilgan oldingi birinchi prezident bo'yicha bu juda yaxshi chiroyli joylar bo'ladi yangi toshkentdan bir quriladigan yangi toshkentdan ikki kilometr va o'zbekiston bog'igacha bir uch kilometr joy juda yaxshi joylar havosi ham juda nima havolari ham zo'r ekan suv gaz svet bor hammasi muammo yo'q toshkentga gaz bo'lmadi shu yil bizada problem bo'lmadi gazdan suv ham problem emas agar nima bo'ladigan bo'lsa kanalizatsiya ham общий bo'ladi hozircha yama keyin kanalizatsiya ham общий bo'ladi yangi o'zbekiston уже boshlagan городской kanalizatsiya ham bo'ladi mana tupik shu yerdan yuz metr betonka yangi o'zbekiston o'zbekiston bog'i hammasi yaqin yuringlar yaqinlarim bismillahi rohmanir rohim mana ishtiyoq o'n to'rtinchi xonadon shundoq betonkadan kirganinglarda xonadon bismillahi rohmanir rohim mana kengligi bir olti metrlik kenglikda bemalol uchta to'rtta moshinani qo'yib qo'ysanglar bo'ladi общий olti сотый uchta xonadan iborat lekin sharoitlari juda zo'r ekan bir chekkadan hovlidan boshlaymiz mana chiroyli zo'r zo'r olma gulos olxo'ri pastda sanuzel xonalar bir chekkadan pastdan ko'rsatib keyin xonalarni ko'rsatib chiqaman orqalarida yana qo'shimcha огородlari ham bor ekan tovuqxona qo'yxona qilib qo'yadigan joylar ham bor ekan bir chekkadan ko'rsatamiz bu yoqni bonusiga bu yerda letniy kuxna ekan bonusiga mana shu joylar sizlarga qolar ekan operator bir ko'rsatingchi mana orqasida yarim soticha joy bor ekan hali kadastrga kirmagan lekin qo'ni qo'shni ko'pchilik kirg'izib olibdi sizlar ham kirg'izib olsanglar bo'ladi hatto kirg'izmasdan ham bemalol foydalansanglar bo'lar ekan suv gaz svet hammasi bor mana bu yoqda sklad saroy xohlagan xonanglarni ham qilib qo'yaverasiz bemalol bu yoq produktoviy sklad kattagina ikkiga ikki metrli xonalar bemalol bu yoq sanuzel xonasi tashqarida ko'chadan kelgan odamlar ichkarida ham bor ekan yuringchi operator bir chekkadan ko'rsatib chiqamiz podvollari yo'q aka tagida podvoli yo'q ekan pishgan g'ishtlardan mustahkam qilib qurilgan man qarab chiqdim bitta joyida bitta treshina yo'q ham vodoprovod bor ekan ham kachalka bor ekan mana давление zo'r yaqinda давление zo'r remontlar yaxshi mametga отдельно katta ellikxona qilingan mana hamma areston hamma motor hammasi shu yerda turadi palavoy atapliklarmi ichkarili nima qo'yilgan to'rt qilingan to'rt Ha, и qo'rsin nomni tushirilgan mana kiraverishda eshiklari ham temirdan qo'yilgan hamma yo travintin bismillahi rohmanir rohim mana qaranglar kiraverishda kattagina hol bu yoqni sal xona qilsanglar ham bo'lar ekan xohlasanglar buzib olib tashlasanglar ham bo'lar ekan kattaroq bo'ladi lekin to'g'ri kirganda mana qaranglar kattagina balandgina kattagina zal besh metrga besh metrli taxminan besh o'n santimetrga adashgan bo'lsam ming bor uzr mana shu mebellari bilan hammasini tashib ketaman deyaptilar lyustrasi sovg'a deyaptilar aboylar zo'r haqiqatdan yaxshi обойларni ushlayapman bilinib turibdi o'zi g'azir buzurliklaridan ham deb zo'r yo mana sanuzel xonasi dushovoy remontlar kafel qilingan kafel bu yog'i hozircha sklad qilib qo'yilgan bu yerda o'zi sanuzel xona bo'lgan ekan sklad qilib qo'ygan умывальный xonasi bu yerda hammasi отдельно умывальный xona отдельно dushovoy xona отдельно и oxirgi xona отдельно yuringlar ko'rsatamiz mana отдельно отдельно qilingan talashib qolishmasin deb to'g'ridan kirganda detskiy xonasi обойлari ham yaxshi zo'rini qilingan kattagina uch yarim metrga besh metrlik balandgina mana balandligi haqiqatdan bir uchu yigirma uchu qirqlar bor balandligi balandgina ekan pollari hammasi tarket katalogga tushirilgan nima qilingan issiq bo'lishi ha patologlar ichini vakuumli qilingan ekan termos qilingan ekan zo'r haqiqatdan yaxshi mana bu yoq kattalarni spalnisi ekan mana beshga besh metrlik balandgina zalga o'xshagan xona ekan mana shu mebellar hammasini qoldirar ekanlar ey akalar olib qolinglar kelinglar deb qo'llarini ushlab olib savdalashib narxini aytaman birpas sabr qilib turing siz agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib layklarni bosib turing uni ham yetib o'taman mana kompyuterchi ukamiz ham bor ekan xizmatlar bo'lsa aytinglar yuringlar bir zallarni ko'rsatdik uyoqlarni ko'rsatdik endi sizlarga kuxnyani ko'rsataman kuxnyani o'zi ham kattagina bismillohi rohmanir mana to'rt metrga to'rt metrli beshga to'rt ekan mana beshga to'rt metrli kattagina kuxnya mebellar hammasi qoladi deyaptilar bu yerda xona qilib olib kuxnyani bu yoqqa chiqarsanglar ham bo'ladi mana bu yerda balkoni ham bor ha bir uch yarim metrga bir to'rt yarim besh metrlik balkon bu yerda yopib yuborsanglar mundoq rom eshik qo'ysanglar bu yerda ham xona qilib nari yoqqa chiqarib yuborsanglar bo'ladi kuxnyani ну bemalol ikkita uchta oila sig'ib olsanglar bo'ladi yaqinlarim yana u yoqdan bu yoqqa qaratib yana qursanglar ham bo'ladi joy zo'r bu chorvoni ob havolari ekan haqiqatdan narxini bir yuz oltmish mingga berib yuboraman deyaptilar qimmat qimmatni kommentariyalar yozish shart emas undan ko'ra telefon qilib savdolashinglar yuz mingga bering bir yuz yigirma mingga bering bir yuz ellik mingga bering deb joy zo'r bu rayonlarni sotigi o'sha ancha qimmat bo'lib qoldi yangi bozor ну oldida серьезный yangi o'zbekiston o'zbekiston bog'i bo'lgani uchun botlarni ham narxi ancha oshib qoldi ertangni botlar narxi undan ham oshib ketadi yaqinda o'shanga olib olinglar kelishinglar savdolashinglar sizlar ham uylaringlar reklama qilmoqchi bo'lsanglar kanalimizga qo'ymoqchi bo'lsanglar aloqaga chiqinglar O'zingizlar ehtiyot qilinglar sog' bo'linglar yaqinlarim Assalomu alaykum, sen vam dobry вечер, пацаны.